嗨，小姐，现在大白天嘞，哎，大白天了，还睡，还睡，你还睡，起床了，拜托，我现在大白天了，好不好？你要不要看看现在几点哈？十一点了，十一点了，你还睡？你看隔壁家商人他们都起床了，不是？你还睡？你还在睡？啊，不会死吧？不会死吧？哎呀妈，咋个情况？ 拜拜，拜我拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。吃个面包，好吃，好吃，真好吃。再来给你拜拜。不起床这是怎样啊？这睡多久啊哈？要睡多久啊？起床啦！起床，给我起床，一秒起床，拜拜。 对吧？对吧？我再摆。哎呦我的妈呀！别打别打别打别打别打别打！No no no no no no no no！no！哎，这我的墓哎，哎，这六个石头哎，这六个石头的呢，这很贵的哎，天价，很贵的，这个很贵呢。Stop！别打了，OK，别打了行吧。 行吧，行吧，别打了，我觉得我会被你打死的，你都真的会被打死的。哎呦我的妈呀，听不，听不，来打我呀！哎，欠揍时刻开始。哎哎，不是，哎兄弟，我手上拿剑呢，哎，我手上。 打死我！哎，星星很贵的，怎么找？但星星也难找哎，OK？我的妈呀！哎，我手上拿剑呢！哎，我拿剑呢！我拿剑呢！把我坟墓拿来！拿来！把坟墓拿来！快点，不拿来就砍了你！嗯，这才对。 一起修呀，一起修，下去下去。这家伙怎么跟上来了？很恐怖哎！等下都把我砍掉怎么办呢？大等下都砍把我砍掉怎么办？如果没信心的话，我的东西就他全拿了。拿东西好了，刷，OK。哦，看我纵身妖妖了这里。 动哈，别动！来来来来，小朋友，我给你个惊喜，给你个惊喜哈！来，来来来来来来，看看看到了没有？可爱吗？可爱吗？我的小可爱吗？哎呀，算你识货，吃饭喽！来，给你吃。 别扔回来呀，吃好不好吃？好不好吃？好吃吗？我觉得这个前姐有人很喜欢哦，好吃吗？好吃啊！好吃啊！真的好吃，真的好吃！我也尝尝看，我也尝尝看，真的好吃吗？不，这味道。